Hola. Me llamo Nico y uso el nombre de usuario Happiness 27 en línea. Me gusta crear frecuentemente por muchos medios de computadoras. Por ejemplo, yo creo esta animación. Además, yo creo muchos sitios web que en arquicomunismolando.org, el sitio por mi fondo de minería, mi y todos los sitios ahí. Yo mantener muchos servidores también.